Nzambe apesi biso opportunite ya koya pona ko passer message et to hesitaka te puisque bible ezo loba c'est pousse par l'esprit de Dieu que les hommes ont parle de la part de Dieu donc soki Nzambe apesi biso message toko hesiter te po toya to transmettre epai ya peuple de Dieu. Nkolo apambola biso. Apambola pe ndeko oyo akozua temps na ye ya kolanda message oyo, nayebi ke eza message moko ya edification, eza message moko ya consolation et puis eza message moko ya fortification. Donc Nzambe asunga biso, a disposer ba temps na biso afin ke tolanda message oyo na bokebi nionso. Nalingi na parler sur sur la sanctification eza eloko moko to sujet moko to pensee moko eleki ngai lobi à partir ba une heure et j'avais meme ecrit à mon pasteur na mekaki moke ko expliquer par rapport ya eloko oyo ebandaki komata ngai na motema Donc je pouvais pas le garder tout seul il fallait na partager yango na ba ndeko et nde toyebi biso nionso tozo passer ba moment moko vraiment super difficile oyo meme na bana Nzambe tozo perdre tozo perdre meme nakoloba ndenge nini tozo perdre meme tozo perdre meme controle en fait tozo perdre controle et na likambo oyo ezo komela biso oyo tozo passer na ngo lelo alors naza na message moko na lingi na passer eza message moko vraiment très capital puisque là en ce moment beaucoup de gens même ba chretien ou non chretien ba croyant peu importe ba religion to ba et to comprendre moment oyo tozo passe batu ebele baza ko se poser ba question et tokomi na moment nini c'est ça en fait eloko ezo sala pasi na vie na biso batu et surtout na na moya lelo même ba chretien ebele baza ko se poser ba question et tozo kende wapi et misusu kutu bakomi ti na niveau ya koloba ke c'est la fin du monde et yango wana vraiment ememi ngai liboso na biso tomeka muke kosolola ekozala juste video moko ya muke tomeka muke kosola par rapport ya oyo biso batu tozo kanisa na moment oyo tokomi et soki toke na pensee to na ndenge biso batu tozo kanisa lelo que tokomi na fin du monde et botika nayebisa bino eloko moko bible ezo loba na biso avenement ya Christ c'est pas la fin du monde koya Yesu Eza fin du monde te mokili eko continuer mokili eko continuer et le diable a regne pendant 1000 ans nayebi ke toyokaka makambo oyo et vu ba signe tozo kende vers le temps na olinga mingi totanga bible totangi na Matthieu 24 totangi na chapitre 3 bible elobi matthieu 24 chapitre 3 il s'assit sur la montagne des oliviers et le disciple vert et particulier en particulier lui faire cette question Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Tokitina 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout ce qui qui a, dans le verset 3 ti na 7 sont ezolobala biso clair Christ afandaki na montant na olivier na ba disciples na ye et ba disciples bayaki kotuna mokonzi motuna batuni ye balobi yebisa biso ndenge nini mokolo oyo okozonga ekozala ndenge nini et na mokolo ya suka ekozala ndenge nini réponse à Christ ayebisi bango na verset 4 prenez garde que personne ne vous séduise. car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous attendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous vous d'etre trouble et to comprendre makambo oyo bible ezo loba na biso oyo christ azo yebisa ba disciples na Matthieu 24 verset 5 verset 4 ti na 7 so to tangi ti na suka na ti na fin ya livre ya Matthieu 24 et to mona makambo ebele toza vraiment na temps ebele te et tolingi to Suka nao muke awa na matiere apres toko continue na ba verse mususu soki saint esprit apesi biso makasi donc voila christ azo pesa bazo ba signe ke soki bomoni bokomi koyoka makelele ya ba guerre bokomi komona nzala ekoti makasi na mokili et bokomi komona ba mboka na ba mboka bakomi kobunda ba signe eza tellement ebele oyo Christ apesaki ba disciple et ayebisi bango bosala attention prenez garde donc bomilengela po ebele bakoya na kombo na nga mais baza ya ngai te et eza eza Partage moko presque tout le monde ayebi yango, presque tout le monde ayokaka yango mais souvent makambu oyo eza l'essentiel na bible biso bana Nzambe to negligeaka tokendaka koluka ba verset oyo ke eza meme donc oko comprendre yango te tant que base eza te moyen okoma na makambo ya minene ekozala te d'abord il faut kozala na base et c'est des choses moi je peux dire c'est des choses na niveau ya bible na niveau ya lecture biblique c'est des choses oyo eza na niveau ya se oyo chrétien nionso oyo andimi Christ comme Seigneur et Sauveur na vie na ye et la première des choses oyo ye il faut maîtriser eza ba instruction oyo eza ba instruction oyo alors nini ezokomela biso lelo na monde oyo tozo vivre lelo nga na yo ndeko et to comprendre que oyo ezokomela biso lelo tozoka ba guerre nzala eza partout et tozoka bato ebele bazoya na kombo ya yesu et presque nyonso tozomona nyonso tozomona est ce que ba ba signe oyo christ alobelaki biso yango te tozo vivre puisque ba signe oyo christ alobaki yango tango boko banda komona yango boyeba ke koya ya mwana koya kozonga ya mwana moto ekomi pene et nayebi te makambo bible ezoloba na biso soki ezo kokisama to tozo vivre yango te et si c'est des choses oyo nga na yo tozo vivre et nalingi nayebisa biso eloko moko to comprendre que Christ aza na nzela Christ aza na nzela et Bible soki toke plus loin ezoloba na biso makambo oyo ntango tobanda komona yango Eza nanu fin du monde te eza debut eza debut bible ezo lobela meme na malade oyo oyo e confine presque monde entier bible ezo lobela yango et aujourd'hui tozo vivre yango Et tozo comprendre te que ba signes oyo Christ ayebisaki biso ekomi pene. Tozela nini? Tozela nini? Na bana Nzambe na ba pagano tozo zela nini? Eloko nini ezo zanga na biso? Puisque soki tokiti na, tokiti na, na. na, na matthieu 24 verset 22 verset 22, Bible lobby, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de Zélie, ces jours seront abrégés. Nabandeli, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de Zélie, ces jours seront abrégés. Bien aime dans le seigneur christ alobaki makambo oyo et meme bible na kotanga yango tozo comprendre eza français moko eza na ngo pasi te bible ezo loba na biso soki mikolo wana ba diminaki yango te soki kolo a dimine mikolo wana te donc meme na ba saint bako tombe et pourquoi bible ezo loba ke bako tombe puisque ekozala soki nzambe atiki biso ndenge biso bato tolingaka puisque moto alingaka liwa aza te moto mpe alingaka kokola aza te moto alingaka avivre asakana et jusqu'à l'infini mais une chose qui est vraie Chaque chose en son temps il ya un temps pour pour fete il ya un temps pour sourire et il ya un temps pour pleurer il ya un temps pour vivre et il ya il ya aussi un temps pour mourir mais ebele tozo comprendre vraiment notion ya temps te et saint esprit asunga biso et na komona makambo oyo bible ezoloba na biso une chose qui est vrai yesu aza na nzela Et Christ alobi bien soki mikolo wana ba diminaki yango te mutu alingaki azala sauve aza te mais mikolo wana eza diminue eza abrege par rapport à Bailey puisque Nzambe akotika te ba oyo ya ye ba oyo bazo tambola na kobanga ye que mokolo Yesu akoya akokuta bango bakweya et raison pour laquelle ntango baza nao na makasi ntango bamipesi eza na moment wana nde nkolo akoya korecupere bango puisque bible ezoloba avenema ya christ christ akoya mpo asauve eglise oyo Eza epouse na ye et eglise eza nani? Eglise eza nini? Eglise eza nga na yo nga na yo mutu eglise eza corps du Christ oyo nga na yo tozo forme Eglise eza corps du Christ oyo nga na yo tozo forme. Et lelo Christ soki aye kozwa mwasi, mwasi eza nga na yo. Et mwasi eza oyo Bible ezo loba na biso na Matthieu 24 verset 22. C'est à cause des Elie. Mwasi eza ba Elie. Muasi eza ba Eli. Ba Eli eza ba nani? Eza ba juste. Batu oyo bayengebeni. Batu oyo baotambola na kobanga Nzambe. Et à cause na bango nde A cause na bango nde kolo akoya a dimine mikolo wana au lieu atika biso to vivre to sangana na na antichrist puisque bako libere ye pendant 1000 ans et na moment wana makambo ekokoma mabe makasi na ba conditions vous voyagez toyebi tozo solola makambo oyo eza nango kaka na niveau ya se. Donc soki tozo comprendre makambu oyo te ya minene toko comprendre yango te et tant tozo comprendre ba histoire oyo te ba makambu ya minene minene pe toko comprendre yango te nzambe asala biso grace tobanda ko comprendre ba makambu oyo Puisque c'est des choses oyo tozo vivre, c'est des choses oyo tozo vivre. Alors Bible elobi na biso na livre ya Matthieu 24, 22, c'est à cause de Zeli. Donc Christ tango ayo ko sauver église, ayo ko sauver ba bayengebeni, ba ponami, ba juste, bato oyo batambolaki na kobanga Nzambe, bato basalaki Nzambe na bosolo. Nzambe akoya nde yesu akoya nde kozua bango akoya ko sauve eglise puisque eglise eza batiment te eglise eza nga na yo et christ tango akoya ko sauve biso bible elobi celui qui va perseverer jusqu'à la fin il sera sauve puisque christ tango akoya ko sauve eglise tango akoya ko sauve ba elus mokili ekufi ekokufa te mokili eko continuer et diable ako regner pendant 1000 ans or toyebi 1000 ans est egal à un jour epa ya nzambe moto ayebi temps temps precis oyo diable ako regner oyo antichrist ako regner na mokili oyo aza te soki ye moko nzambe te mais une chose qui est vrai diable ako regner pendant une, une periode donc ako regner na periode moko boye Oyo makambo ekokoma pasi makambo ekokoma pasi ba voyage ekokoma na ba condition po somba ekokoma na ba condition nioso ekokoma na ba condition et to mitala siko so tokomi na niveau wana nga na kolinga mona mwana ne azo kufa na nzala puisque na minute wana oke luka eglise ya kati ya ya batiment Osangana na ba ndeko bo implorer misericorde ya Nzambe ba eglise ekozala te okoluka mutu ateya yo maloba ya Nzambe akozala te puisque esi oyoka yango sikoyo ozo vivre realite yango bible ezoloba celui qui va perseverer jusqu'à la fin il sera sauve et bato bakozala sauve na moment wana c'est dejà oyo bakondima pasi pona kombo ya Yesu mais pe dejà Puisque lelo totala kaka lelo station oyo to passer nango et les gens meurent batu bazo kufa ebele surtout awa place toza batu bazo kufa ebele mais batu bazo sala lokola bazo sala lokola rien n'était les gens vivent comme rien n'était on dirait toi na biso kaka nde tozalaki avant to tozua yango une chose qui est vrai christ akoya et christ soki awumeli mpo aya oyo ngai nao tokobosana te liwa ekoya e na nyonso wana mituna ndeko okokende wapi okozala wapi puisque aujourd'hui le diable aza koaveugle biso Azotalisa biso kaka makambu oyo ekosepelisa nzoto. Azotalisa biso kaka makambu oyo eko plaire batu. Et azotalisa biso que non toza ba immortel. Azotalisa biso que non asoki tokufi tokendaka na biso nulle part. Et pareil ndenge akosaki Eve na jardin d'Eden et totala vie oyo Adam na Eve bazalaki na yango avant chute na bango et totala vie oyo bakomaki na yango après chute na bango. Vie nini ezalaki meilleure? Vie nini ezalaki meilleur? To comprendre que avant chute bazalaki na vie moko meilleur. Nzambe asalelaki bango nyonso et babandaki kolia oyo Nkolo asalaki na maboko na ye. Et bango bazalaki kaka wana baza ko gerer puisque bazalaki wana mpo ba, ba cultiver, bazalaki wana mpo ba garder oyo Nzambe apesaki bango. Et mais tango baye ko tomber toyebi sort toyebi sort nkolo alakelaki mobali alakelaki mwasi oyo lelo toyebi bisika nini to ndenge nini Adam na Eve basukaki et Bible ezobenga diable c'est le père de mensonge donc il vient que pour detruire egorge et derobe mais christ aye mpo ba brebis na ye bazwa vie eternel et en abondance et nous allons comprendre que chemin ya kolanda eza christ ndeko na nga moment oyo toza Eza su moment ya maseki te eza moment ya kotala moninga te et omoni ndeko na mabunga eza moment te ke osepela na pasi ya moninga eza moment oyo yo oyo ozo comprendre edifier moninga fortifier moninga encourager moninga na misala malamu omoni moninga na misala mabe Yebisa ye ndeko moment oyo yango te po oyo bazo kufa lelo toleki bango na eloko te oyo bao kufa lelo toleki bango na eloko te s'il vous plait bien aime topesa ba vie na biso epa nkolo et bible ezoloba na biso na livre ya Hebreu Hebreu 12 14 bozoloba biso na livre ya ya Hébreu 12 14 je lis la parole du Seigneur Hébreu 12 14 recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bible est claire. Bible eza claire chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Totala lelo ba guerre oyo toza nango na bandeko na biso. Totala lelo ba ranquine oyo toza nango na ba ndeko na biso et totala moment oyo toza et to comprendre que distraction oyo toza nango lelo ezo sala liaison na ba promesses oyo Nkolo azo pesa ba disciples et to comprendre que ba signes oyo Christ azo pesa ba disciples yango tozo vivre Mais au lieu biso to luka kimia, au lieu biso to luka sanctification et tozo continuer toujours na ba vie oyo ezo sepelisa Nzambe te. Et to mona Seigneur comment? Puisque koya ya Christ akoya po a sauver eglise. Et akoya ko sauver ba elus. Ba elus eza ba nani? Eza batu oyo ba tambola na ko banga Nzambe, eza batu oyo ba tambola na vie ya sanctification, eza batu oyo ba luka kimia na batu na se ya moyi. Et vous pouvez imaginer degre ya vie oyo biso tozo vivre lelo. Tolingi koluka kimia na batu te, vie ya sanctification tolingi te, mais toza ko experer un jour tokutana na mobali ya libala. Detrompons-nous frères et sœurs. Christ tango azoyebisa ba disciples, azoyebisa bango ba signes ya temps. Et na, na, na Matthieu 24 verset 22, 24 verset 22 alobi bien c'est à cause de Zeli nde mikolo wana ekozala abrege. Ba Eli baza banani? Puisque à cause na bango mikolo wana ekozala abrege po kolo a sauver bango, a sauver eglise. Et so totali na, na tokiti muke na se, to comprend Bible ezoloba na biso To prier en sorte que moment wana e tomber na hiver te, na mokolo ya sabbat te. Et pourquoi bible ezo loba na biso bongo? To veiller, to prier plutot enfin que mikolo wana e tomber na hiver te, puis na mokolo ya sabbat te. Pourquoi? Et Saba na hiver elingi ko signifier nini na contexte wana? Saba na hiver elingi ko signifier nini na contexte wana? Et to comprendre que Saba na hiver eza na ba moment moko boye ya ba preoccupation olie kolo aya kokuta biso na presence na ye mais kolo aye kokuta biso na ba place moko impure et voilà raison pour laquelle bible ezoloba il faut to se sanctifiaka du jour au jour heure nyonso fo tozala to se sanctifiaka pourquoi parce que mokolo yesu akoya eyebani te Et il peut arriver mokolo oyo oza na ba distraction, mokolo oyo ozo meka kaka kosala lisumu. Non nga na na sumu ka na nga te nga na sala na nga lisumu te mais ça fait un bon moment na meka ka likambo. Et le jour oyo peut-être ozo lingo meka, peut-être eza mokolo ya retour ya Christ. Et ozo comprendre ndenge Ekozala elo pasi mokolo yango et raison pour laquelle bible ezo loba to prier afin que mikolo yango e tomber na hiver te et puis na mokolo ya sabbat te et eza ba jours oyo na ba vie na biso batu na langage spirituel que ekuta kolo aya kokuta biso na misala na ba preoccupation mosusu te à part ko se sanctifier puisque elingi koloba que A chaque fois biso bana na nzambe toza na se ya mokili oyo temps nionso ya biso peu importe ba ba engagement na biso peu importe ba misala peu importe nionso oyo tosalaka il faut toujours to associe nzambe il faut tosalaka yango pona gloire ya nzambe et il faut toujours na kati ya makambo wana tozalaka na presence ya nzambe. Matthieu 25, versets 1 à 4. Je lis la parole du Seigneur. Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec, avec leur lampe de l'huile dans des vases, comme les tardait, tout assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, Je vous le dis en vérité, je ne vous connais par 13 veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure bien-aimé dans le seigneur maloba nzambe ezalaka nango komplike te maloba nzambe ezalaka nango komplike te e eza nango kaka biso bato tolingi nzambe adependre na temps na biso Biso tolingi ko dependre na ata nzambe te et biso tolingi nzambe asala oyo biso tozo linga mais tolingi te nzambe asala oyo ye azo linga na ba vie na biso c'est ça la contradiction oyo biso batu ya mokili tozalaka nango et nous croyons que oyo nionso nzambe aloba akosala yango te po nga nao toya batu toya na mokili oyo non nzambe akosala oyo ye aloba na makoma na ye et puis na temps na ye. une chose qui est vraie, la verset 13. Bible nous dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'air Donc, alors, roi Moïbi. Et toujours na histoire na biso touti kotanga. Bible nous parle sur dix femmes, dix vierges. Dix vierges femmes, cinq folles, cinq sages. et cinq sages ba bongisaki mafuta na bango po bayebaki que mobali akoya na butu et comment ils ont su parce que bazalaki na revelation que mobali il faut aya ndenge nga na yo toyebi ke un jour christ akoya nga na yo toyebi peut-être omituna mais comment basi wana bayebaki ke mobali fo aya oui bazalaki na revelation la revelation c'est quoi c'est la parole Oyo eza cache, eza revele. Eza mystère. Likambo peut-être yo ozomona ke e existaka te, mais bayebisi yo ke Christ akoya. Et cinq femmes sages na cinq femmes folles bazo représenter nga na yo. et to comprendre na Matthieu 24 place towutaki kotanga na, na, na, na, na, 20, na 20, 20, 22 plutôt bible ezoloba c'est à cause des elis nde mikolo yango ekozala abrege e so tozongi na histoire ya, ya, ya di vierge Et to comprend que cinq oyo bazalaki sage babongisaki mi mafuta na bango po minda na bango ezala toujours eclaire. Et l'huile ça signifie quoi? L'huile ça signifie le saint esprit. Puisque ye mutu ako reveler yo temps ye mutu ako expliquer yo ngonga Ye mutu akoyebisa yo nini oyo okoki kosala yango biblia ezoloba marche selon l'esprit pour ne pas accomplir le desir de la chair et o comprendre que soki saint esprit afandi kati na yo aobanda kolobelo makambo obanda komona makambo na avance obanda kobongamaka na avance tel que cinq femmes sages oyo Bango mafuta na bango ezalaki plein, donc batondisamaki na Molimo Mosantu. Et yango bayebaki que mobali ya libala azoya. Et cinq folles baza ba nani? Baza biso ba chretiens, biso bato oyo toyebi que Christ akozonga mais tozo continuer toujours na ba distractions. Et 5 folle eza ba nani? Eza ba ndeko ba ndimaka te que Christ akoya. Et to comprendre mukolo yango tango ekokoka Christ tango akoya ko sauver eglise. Ba juste ba okende, ba élus ba kokende. Et place siko batu ba comprendre que makambo oyo Ezalaki masapo te. Makambo oyo ezalaki masapo te. Et tokoma sikoyo ko vivre na ba conditions. Et na moment wana sikoyo mutu akoluka abongola motema oza sous na temps te. Okomi sikoyo na temps faut perseverer. Donc vie koyoka oza na semence wana. malgre desobeissance mais semence wana eza oko passer sikoyo na ba epreuves et sikoyo faut surmonter ba epreuves wana il faut oloba non jusqu'à la fin nde bible ezoloba celui qui va perseverer jusqu'à la fin il sera sauvé donc yo faut oloba non jusqu'à la fin mpo ozala sauvé puisque mpasi ekozala makambo ya mabe makasi ekozala Est-ce que ndeko na nga oza prêt ya ko surmonter ba makambo wana? Toloba kaka biso awa na Europe, toya na poto toye koluka makanisi na biso eza ke un jour faut tozonga tobeta tour place towuta. et admettons lelo to lobi nde tozo yoka na ba informations balobi que non avo voyager faut za na eloko oyo avo somba faut za na eloko oyo avo zongisa pe faut za na eloko oyo et on est sûr tokoloba que non tokozwa yango te po mpo na kokende kotala baboti to bandeko oyo totika bisika touta, parce que objectif na biso batu oyo tobima que non lobi tobeta tour, lobi tozonga na ba mboka tokende kokutana na bandeko, mais admettons soki condition ekomi bongo tokosuka wapi? Tokosuka wapi? Alors c'est le moment ya kopesa ba vie na biso epa Yesu. C'est le moment ya kopesa ba vie na biso epa ya Yesu, c'est le moment ya kotambola na kobanga Nzambe, c'est le moment ya kokabuana na lisumu, c'est le moment ya kotambola na vie ya sanctification pona biso ba chretiens oyo dejà toyamba Christ comme Seigneur et Sauveur, mais oyo tozotambola un pied à gauche un pied à droite. Tozonga na droit chemin Tozonga na droit chemin Christ akoya Christ akoya Et moment oyo tozo passer lelo ezala moment ya reflexion Ezala moment moko te que non et to trouver yango normal non eloko ya normal eza te Eloko ya normal eza te actuellement Partout na monde Kimia eza te eza maseki te topesa ba vie na biso epa nkolo totika ba jeux tokokanisa lokola lobi nionso ekoki ko change lobi peut etre tokozonga na normal ya ba vie na biso mais ndeko na nga qu'est ce qui prouve que lobi tokozongela lisusu ba vie oyo tozalaki na yango comme avant Il y aura beaucoup des choses qui vont changer il y aura beaucoup des choses qui vont changer et biso en tant que batu tokosepela na yango te mais mokili ezokende bongo oyo mokolo aloba faut ekokisama alors nga na yo tobima na distraction topesa ba vie na biso epa ya nkolo Mpo mokolo yango tomona Bokonzi na ye. Tika Nkolo apambola yo, apambola biso oyo tozwi temps na biso mpo na kolanda message oyo na nkombo na Yesu Masiya, Amen.